Баспасылымның 13-ші мамырдағы санында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды ораза айт мерекесімен құттықтады. Сонымен қатар бүгінгі үнжарияда қоғамдағы түйткілді мәселелер талқыланды. Тосынан келген тоқырау әуе арығында айналып өткен жоқ. Былтыр төтенше жағдай жариялана салысымен рейстер бірден тоқтады. Халықаралық тұрмақ ішкі рейстердің өзімен ұшуда мұңға айналды. Отандық әуе компаниялары жоспарлап қойған табыстарынан қағылды бұл туралы газет тілшісі абай мағамбеттің авиация саласы қолдауға мұқтаж мақаласынан зерделей аласыздар қазақстанда 15 сәуір мен 15 мамыр аралығында кейік акциясы өтіп жатыр акцияның басты мақсаты жолып кету қаупі бар жанурларды, браконьерлерден қорғау және санағын алу өзектілігін жоғалтпаған мәселе төңірегінде газет тілшісі қазбек құттымұратұлы тарқатып берді жыл сайын өңірлерде өкпе қатерлі ісігіне жаңадан 3500-ге жуық адам шалдығады еліміз обырдың таралуы жағынан екінші орында болғанымен кейінгі 25 жылда өлім жітім бойынша бірінші орынға жайғасты көптің көкейінде жүрген сауалды өкпе обыры неге азаматтарға үйір мақаласынан оқи аласыздар бүгінгі таңда өз елімізбен қатар өзге елдің атын дұрыс жазу да үлкен мәселеге айналып отыр әлем тілдерінде хондурас пен хаити деп жазылатын мемлекет атаулары неліктен қазақ тілінде гондурас гаити болып жазылады бұл туралы газет тілшісі светлана ғалымжанқызы мемлекеттер атаулары қашан түпнұсқа тілдің негізінде жазылады мақаласында кеңінен айтып берді жаңалықтар мен сусында ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстан газетінің 13 мамырдағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер